we gaan, we gaan zo, zingen. zingen. We gaan zo, zo zingen. Oh, jongen, heb ik klok. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ik ja. Ja, ja. Daar komt hij, de beat. Ja, ja. dream. I must, must dream, dream. dream, Time, time, time, yeah, yeah. I'm really dream, dream. Now I know, I know, Mix, mix, it off. Mix, mix, mix, mix, What you doing here? yeah, Come on, Every time you break, every step you take, I watch you. Ooh. Sadhu hij Dat was Sam Smith. Nou, zo staat er helemaal in. Ik Ja, ja. Ik heb het geschreven toen in die nog Je hebt je het Oh, ja. gaat het. ja. Ja? Dat past, past hier bij. Ja, is de laatste, of zo. Hij lag op naam namens zichzelf van en gaf van mijn boek. En het is een mooi boek en voor in mijn, mijn hand. En het boek heet Hans Bouwma. Het boek was van Hans Bouwma. En het dus hebben. En ik heb voorin geschreven dit. Deze let op, let op. Dat het voor jullie als jij met die gedachte zit. Om dat te doen. Voor jou. Hoe leeg heb je staan? Laat het toch niet gaan. Denk, Denk niet, het is, niet van, mij. Nee, nee jij, jij er ook bij. En, en, daarom, en, zou ik zeggen, stel, jij nog niet overtuigd dat jullie dat goed moeten doen, aan de missing.